السلام علیکم دوستوں میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں صرف کی پیکنگ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں اس مشین میں گزٹ کی آپشن موجود ہے آج کل کے دور میں اس گزٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جیسے کہ اس کے اندر دونوں طرف سے پیپر اندر کو فولڈ ہے اکثر آپ بڑے بڑے برینڈز کا دیکھیں گے صرف یا جو ہے دودھ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ تر یہ آتا ہے تو اس مشین کے اندر ہم نے دونوں آپشن دے رکھی ہیں جیسا کہ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کلو بیگ اور آدھا کلو کا ہے یہ پانچ سو گرام کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ایک دس والا ساشے بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی مشین میں دونوں آپشنز موجود ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر آدھا کلو یا کلو بیگ گزٹ کا نکال لیں یا ایک سادہ جیسا کہ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں ایک پیکٹ ہوتا ہے دونوں طرف اوپر نیچے سیل ہوتی ہے اور سینٹر میں سیل ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ وہ بھی دس والا ساشے بھی نکال سکتے ہیں اور گزٹ والا بھی نکال سکتے ہیں آدھا کلو اور کلو دونوں آپ اس کے اندر نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں ہم صرف کو تیار کرنے کے لیے مکسر کٹر بھی تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور پروڈکٹ کی طرف جانا چاہیں سلنٹینیم کو لیز یا ادر کوئی صابن کی پروڈکٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ایسی جو ہے پروڈکٹ ہے جس کو آپ پیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کئی قسم کی پیکنگ مشینیں اور پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے لیے مشینیں بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ